Good morning. Dobré ráno. I hope you slept. Doufám, že jste se dobře vyspali, protože v noci máte spát. A i když Ježíš toho v noci moc za spal, lidé zde se mi snaží přesvědčit, že noci jsou od toho, aby se spalo. Ježíš chodil v noci po vodách. Pracoval dlouho do noci a vstával za soumraku. A lidé ah, říkají, no to byl Ježíš. Něco mi právě vybouchlo v prostě kanceláři, já nevím, co to je. Ale je to v pořádku, my jsme tady. Takže pokračujme. Doufám, že vy jste se dobře vyspali, protože spánek potřebujete. Prostě Lidé jsou mrzutí, když nejsou vyspaní. Oh, Daniel ale vypadá šťastně, takže on se asi dobře vyspal. Pokračujeme tedy v naší debatě o boží přirozenosti. Když o této věci hovoříme, existuje něco, s čím mají lidé problém se smířit. A tím je procházení skrze obtížné životní situace, když Bůh je dobrý. Zjišťuji, že je to něco, s čím mnoho lidí zápasí. Přemýšlejte, kolik lidí řeklo něco podobného. Pokud je Bůh dobrý, proč dopustil, aby toto dítě zemřelo? Když je Bůh dobrý, proč dopustil COVID? Když je Bůh dobrý, proč nevinní trpí? Je ale zajímavé, že Bůh je pouze dobrý. Protože jinak bych nikdy neřekl, pokud je Bůh dobrý, pokud je prostě Bohem, který miluje, jak se v tom tedy máme vyznat, když se špatné věci dějou dobrým lidem? Žijeme ve zlém a skaženém e světě e a v něm existují zlí a špatní e lidé. Mám pro vás ale jedno zjevení. There are evil and wicked people in the world and there are evil and wicked people inside of the church. Špatní a zlí e lidé jsou ve světě a špatní a zlí lidé jsou i e v církvi. Isn't that shocking? Není to šokující? people keep shocked when they say he he was a Christian and did that. Lidé jsou šokováni, když si řeknou, on byl křesťan a udělal ah, toto. E yes. Ano. Jsou zlí lidé, kteří dělají zlé věci. Je to tak jednoduché. A pokud to všechno začnete přisuzovat Bohu, budete pochybovat o jeho přirozenosti. Dám vám pár praktických rad, jak procházet obtížnými časy. You know, já jsem ve svém životě musel projít mnohými obtížemi. Jako křesťan. Když mi Bůh řekl, abych šel do země, kde mučí, pronásledují a zabíjejí křesťany. Uh, e a těžké chvíle jsem tam zažil i já. I had to take all of my clothes off and I had to put a gun, I had a gun put to my head. Když jsem se musel svléknout a ke spánku mi přiložili pistoli. The communists kept me from 6 o'clock in the evening till 4 o'clock in the morning. Kdy mě komunisté vyslýchali od 6 večera do 4 do rána. No and then they chased me for 5 days day and night. A pak mě 5 dní naháněli dnem i nocí. E e the whole country po celé zemi. Zakusil jsem mnoho bolestivých věcí. Hmm. První jako věcí, kterou potřebuješ učinit, když procházíš obtížnými časy, je střežit své srdce před lží, že Bůh není dobrý. Jak bys měl střežit své srdce? Mnoho lidí se mě na toto zeptalo. Dám vám velmi jednoduchou radu. boží duch s tvým duchem komunikuje. Tou další vstupní branou je pak pět smyslů. A tuto bránu musíš střežit. Co vidíš, co slyšíš, co cítíš. Když uslyšíš, že se stalo něco um špatného, i know there are bad things happening, I just heard it, but I will not allow this line to my heart that God is not V ten okamžik musíš ochránit své jako srdce a říct, ano, vím, že se dějí jako špatné věci, ale odmítám věřit lži, že Bůh není dobrý. So you always have to guard your heart regarding whatever enters through the natural senses that doubts the goodness of God. Vždy tedy musíš chránit své srdce před tím, co do něj vchází skrze přirozené smysly a co spochybňuje Boží dobrotu. Když uslyším, že malé dítě zemřelo na na rakovinu? Jedná se o přirozenou věc, která do mě vchází skrze uši a snaží se dostat do mého srdce. První věc, kterou udělám, je tato. Řeknu, Bože, já tomu nerozumím a nepotřebuji tomu rozumět, ale nedopustím, aby v mém srdci vyrostla pochybnost o tvé dobrotě. A začnu vyvyšovat jeho dobrotu bondade dele. I literally begin to praise him and praise him and praise him because he's good and nothing but good and perfectly good. Začnu ho chválit a chválit, protože on je dobrý, nic jiného než dobrý a dokonale dobrý. Když se doslechnu o špatné zprávě, trávím dlouhý čas jenom tím, že děkuji Ježíši. Proč to dělám? Za prvé mi to říká Bible, a za druhé tímto způsobem chráníš své srdce. Pokud bych to neudělal, tak by do mého srdce vstupovaly zprávy, že Bůh možná není tak dobrý, jak si myslím, že je. Uvidíme se zase zítra.